Yo llegué donde de mi prima hace como tres días, ¿verdad? Yo tengo una... Yo tengo una camioneta, yo tengo un equipo de música, un radio, una planta ahí, ¿verdad? Yo parqué la guagua y me fui a acostar donde mi prima. Entonces el perro aladró. Cuando el perro ladró yo me levanté, me levanté desarmado. ¿Qué hora era? Eran como la una, la dos, la sí. Y yo me levanté, cuando me levanté, yo vi ese tipo que cruzó. ¿me entiendes? Cuando él cruzó, yo le caí atrás, cuando yo le caí atrás, llegué donde estaba ahí otro. Entonces yo estoy desarmado. Cuando él me largó, me cortó por el brazo primero, vea. Entonces yo decidí, un muchacho se metió ahí, ahí me para mi casa. Al otro día me vio y como que se me quiso embantar de nuevo. Entonces ahí fue que involucramos y me dio pila de puñal ahí, ¿tú me entiendes? ¿Eso fue en Senoví? Sí. ¿Tú de Senoví? No, la prima mía vive en Senoví, yo vivía ah, antes ahí. Sí, yo vivo en Santiago. Inmediatamente te hirió, ¿qué hizo él? No, él se quedó parado, no sé, cuando yo estaba herido, porque yo falseé y me caí. ¿Me entiendes? Yo caí, yo le agarré el cuchillo porque el puñal mío se me cayó. Le agarré el cuchillo con la mano, porque si no le agarré el cuchillo con la mano también me había matado. Él se quedó, sí, él se quedó parado, entonces cuando yo me agarré aquí, ya que yo estaba herido, ¿tú me entiendes? Fue que cogimos para la guagua no sé. ¿Tú lo esa persona? no, no, lo conocía, no. Yo lo vine a conocer cuando él me largó, en la noche que fue a robarse la batería de la guagua, la música, no sé qué fue que fue a buscar, que tenía guardado ahí. Entonces fue que después el otro día fue que yo fui a conocerlo y lo vi. si Sí, ahí mismo se me empantó y quería... ¿Qué entiendes? Yo vendo vegetales y vivir en la calle, en Santiago, Sosúa, Puerto Plata, todo eso. yo creo que sí. ...que yo lo que vivo trabajando en la calle, tengo un pedazo de guagua ahí, ¿tú me entiendes? Buscándome la vida, entonces estos eh, delincuentes lo que quieren estar es, no quieren trabajar, y tú si te ven a ti que tú vienes con una musiquita o algo, lo que quieren es buscarla, no me entiendes, sin saber qué, te costó, qué, sacrificio tú hiciste, ¿sabes? ¿Cuántas puñaladas te dio? Tres. Tres. Una en la espalda, una en el estómago y una en el brazo. Pero yo le pido a Dios que esto no se quede así, porque si la justicia no hace justicia, algún día yo tengo que sanarme y pararme de aquí, ¿tú me entiendes?